GPM et Lilian ne voulaient pas jouer à Planète C2-2, il était 3 heures du matin. Ils ont finalement joué à moitié fatigués, ils sont cons, ce ne sont que des petites putes. C'est très pause bleue. Bon, t'es prêt Moi, je t'attends. En attendant, moi je bah, vais... là, en fait, euh, c'est le jeu, il bug. Il bug euh, comme... Euh, comme un fromage. Et en fait, c'est comme Titanfall, le machin là, où tu peux voler. C'est du plagiat Moi, j'ai porté plainte. <laughs> c'est du plagiat, lol. en fait, il y a besoin de renfort, mais il y a absolument personne. On a besoin de renfort, mais il y a personne ici. Ta gueule Ta gueule et vas-y, on a besoin de renfort Mais attendez, vous n'essayez même pas de... Con... Non, ta gueule, ferme ta gueule Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là On me tire dessus là. On me tire dessus. On me tire dessus. Oh putain, on me tire. Oh putain. Alors lui, là, là. Je t'ai vu là, hein, petit con. Petit con, je m'en pas les cacahuètes. Oh là là, je conduis comme un pied. Même un pied ça conduirait mieux. Je sais pas si un pied ça conduit du Si, mais bien sûr, si, tu prends un pied, tu mets deux roues et c'est bon, hein, c'est parti. Hein. Bah alors moi personnellement j'ai rejoint une escouade et mon escouade toujours pas rejoint. Euh. Attends comment qu'on fait Comment qu'on fait déjà Contact voilà. Contact, ami, GPM chaud retirer de la vie. Ah non c'est pas ça. non <laughs> non Connard C'est bon C'est bon t'es dans l'escouade hein, Non mais normalement je t'ai invité dans une escouade. Ah oui c'est bon j'accepte. Voilà. Voilà Voilà Voilà, voilà C'est non, ça c'est Voilà les canouilles On spawn sur euh, euh, euh Station, ok T'es ok pour ça euh, Fairham, euh, je sais plus quoi. Rome Station. <laughs> Rome Station. Oh, la pub La pub, C'est la pub T'es où C'est toi prononce Oui, c'est moi. Je te pose un ah, truc. Oh non <laughs> Bâtard <laughs> Enculé Je te propose un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on... Ouais. Qu'on voit un ennemi, on prononce genre un truc qui, qui, qui n'a rien à voir, mais du tout, avec, euh, bah, avec le jeu tout simplement. Ah Genre par exemple, dès que tu vois un ennemi, je sais pas moi, tu prononces euh, jambon. le mec il est en train de tirer avec le, machin là, mais en fait il est par dessus donc euh, ça va, calme. Merci, je me fais, je me fais ignorer. Bon, je Oh, il y a un avion. Des méchants ça. Il y a une espèce d'avion méchant là qui arrive, il, a l'air très méchant. Tu vas mourir. Bien Ah Oh putain c'était la chenille Oh c'était la chenille Oh c'est bon La chenille redémarre <laughs> En même temps, on est tellement pas originaux qu'on filme sur quoi Sur un FPS. Waouh ah. Originalité Originalité On a Personne n'a jamais fait Planet Side dans des vidéos. Mais du tout, personne. même pas Bob, quoi, je veux dire... Euh. Ah oui. Oh là Oh là là Oh, oh, oh, ça... je crois que c'était tiré Henri, ça. Et là, je suis en train de me bah, faire tuer par, un, par un salsifi. Voilà, je me suis fait tuer par un salsifi, tout à fait. Oui, vraiment, ça ne vous coûte rien. Salut Alors le bip que vous entendez, si, ça, reste au montage, c'est le bip des touches ramenantes. Voilà, qui s'en fout, moi. Ah, merci beaucoup les touches ramenantes de faire chier votre monde. Ah merde, j'ai fait action immédiate. Je suis sur un dar. Franchement, c'est pas dardard. Je suis pas fier de cette blague, franchement. C'était nul à chier. <laughs> C'est où qu'on change de classe C'est là. C'est ici là. C'est ici là. Allez Ah voilà. Eh mais quoi Voilà, ça c'était pour tout à l'heure. Ok. Ok ta mère. <laughs> Ah, oh, oh, qu'est-ce qui se passe Ah Ah Ah Ah Ça veut dire quoi ça C'était quoi ça alors, vu, tes bruits, vu tes bruits et vu la situation, je crois que ça s'appelle la sodomie. Ah ok. Ah ok, ça va, tranquille. Tu te fais pas chier. <laughs> Donc le disperseur de la tombe de lab, tu prends un quad. Viens là, viens là, viens là, viens. Mets-toi à côté de moi. Est-ce que tu vois, avec ta distance d'affichage, l'espèce de gros caillou là, grand, grand tout au fond Le premier arrivé là-bas, ok T'es prêt 3, 3, 2, 2, 1, sorti. Mais non T'as pas le droit M'en fous, je plus, je sais pas conduire Comme une merde <laughs> Je sais pas conduire Tu vas toi <laughs> Je sais pas, je suis premier à... <laughs> non, deuxième, je suis bien devant. Allez, allez et c'est gagné Oui oh oui, oui, oui, oui, oui, oui, Oh là là là là là là Oh merde Oh merde Oh putain, le jeu est bug Attends, je vais t'aider. Ok. Ah bah... Suicide Bah je t'aiderai plus. Où es-tu Mais tu te es vois, Je te vois Ah, tu es là ah. Oui Faisons des câlins Ah, j'ai raté, complètement oui, faisons-nous des câlins. Reproduisons-nous. Allons-y. Sans Pratique. <laughs> Pratiquons la sodomie entre vaisseaux.